gaur gazteizen eta iruñan elkartu gara otani ez esateko eta gerra imperialistari ez esateko. Ukrainiako gerra 2008an ba, hasi zenezkero, ba, orain berriro ere ba, areagotu egin dela ikusi dugu, baina bukatzetik urrun, ba, etengabe areagotzen ari dela ikusten ari gara, eta Eta ikusten ari gara nola, ba, hildakoak proletalgoa jartzen dituen, beste batzuek negozioak egite dituzten bitartean ez. Eta zentu horretan, ba, salatzera etorri gara, ba, eskalada beliko eta militarista guzti hau. Eta horren aurrean ba, ikusten dugu nola, e, arku parlamentario guztiak ba, otanen eskalada hori babestu duen, eta inolaz ere ba, ezin dugun onartu, eta eta horri alternatiba bezala ba, sozialismoaren eraikuntza planteatu dugu. Ezin ahaztu Pablo González. Gerrari buruz informatzeagatik duela urtebete baino gehiago Polonia gartzeraratuta dagoen kazetari nabarnizkarra. Hemen... Oh! Zentu horretan bai, zazpi aldarrikapen konkretuago e, maigaineratu ditugula eta eta izango lirateke batetik ba, aipatu bezala otani ez eta gerra imperialistari ez, bigarrenik gerra ekonomikoa e, gerra ekonomikoari ez, armen bidaltzeari ez, ofensiboa ekonomikoa ez, manipulazioari ez, errekorte eskubide zibil eta politikoen e, murrizketari ez, eta azkenik Ba nazismoaren zuritzeari ez ez hemen eta ez inon.